siapa dulu? Hmm, Adik kakak. kakak dulu. Oh, kakak dulu, ya kak. Urut kak. Hmm. Aku. Ah, ya, nah, yang mana? Ayo yang mana? Satu. Tapi itu berbentuk yang mana? Yang mau dicuk. Eh, mana tadi? Ayo, Bu. Sampean, Bu. Sini, sini, cepetan. Eh, mana? Mana Kan? Cara. Saya udah bunda sekarang. Betul, betul, betul. duduk duduk duduk eh yang mana sampean bu? cok teokan terus <laughs> ayo yang mana bunda wes <laughs> bener ayo lagi kamu menang ayo kamu bener tadi gimana ya ini iya, salah bunda ini iya bunda sekarang bunda saya iya, sekarang bunda mureo kak lah Ih sapu, ih kakak dibuale. Ayo ayo buat sini kok. Salah. Ah, Aduh, itu anu sampai sinterklas. Ih iya, sinterklas. Yeay. gajah gajah eh salah bunda bunda ya ini tuh Yeay! Bunda lagi, bunda betul.